Papa Papa Papa Bienvenue, mon garçon. Bonsoir, papa. Comment ça va Ça va bien, papa. Voilà. Ici, c'est le temple du grand maître à Mayon. Ok. Voilà. Aujourd'hui, tu es venu dans mon temple. Oui, oui. Voilà. Et c'est quoi ton nom Moi, c'est Moustache. Moustache. Voilà. Bienvenue dans le camp du grand maître. Okay. Mayon, tu es venu d'où euh, J'ai quitté à Togo. À Togo Oui. Voilà, et tu as entendu le nom de ce maître à Mayon. Oui, c'est ça. Voilà, il n'y a pas de problème, mon garçon. Aujourd'hui, je vais te montrer le vrai portefeuille magique. Ok, papa, je vais voir. Voilà, le portefeuille magique n'a aucun inconvénient. Pas de sacrifice humain. Ok. Voilà je vais te montrer que le portefeuille magique existe vraiment. Ok, bah, voir. Voilà. Voilà ce qu'on appelle Amayon. C'est le génie là qu'on appelle Amayon. Voilà. C'est mon grand-père qui me l'a donné. Voilà. Et avec ça, ça fait la, la, production de l'argent. Ok. Voilà, avec moi, c'est la confiance totale. Arrivé dans ton pays, tu vas dire ça au personnes qui sont dans le besoin. Tu vas témoigner ça aux personnes qui sont dans le besoin. Ok, ok, pas. Voilà, il n'y a pas de problème. Ici, c'est toi qui vas tout faire. Voilà, et tu vas dire ça aux gens que c'est toi qui a même qui a tout fait et le portefeuille magique a donné de l'argent. Oui. Voilà, donc arrivé dans ton pays, tu vas beaucoup témoigner. Sans souci. Voilà, donc il n'y a pas de problème, mon garçon. De nos jours, il y a beaucoup d'arnaques sur les réseaux sociaux. Trop même pas. C'est de là, je t'ai dit, tu, tu, as, dit que tu vas envoyer de l'argent. Et je t'ai dit de venir voir, de venir voir le portefeuille magique existe vraiment. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de problème, mon garçon. Bienvenue. pas. Voilà le portefeuille magique. Prends ça. Ouvre ça montre ça aux personnes que s'il y a quelque chose dedans. Ah, il n'y a pas quelque chose dedans, les amis. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. D'accord. Maintenant, je vais te montrer que le portefeuille magique existe ici dans mon temple. Voilà. Ok, papa. Et à ah, je ça, je vais voir. le ça. ça. Voilà. Donc, euh, voilà mon numéro. Arrivé dans ton pays, tu vas dire ça aux personnes. 229, 63, 93, 21, 46. Voilà, tu vas faire beaucoup de témoignages. Ok, papa. Voilà. Voilà mon garçon. Maintenant, je vais demander à mon génie si il a déjà de l'argent dans ce portefeuille magique. Voilà. ce que vous voyez Ça veut dire que l'argent est déjà dans ce portefeuille magique. Ah bon est ce que vous voyez Voilà, l'argent est déjà dans ce portefeuille magique. Maintenant, je vais ouvrir ça, tu vas voir. Tu vas, tu vas ouvrir ça toi-même, tu vas voir si, euh, il y a déjà l'argent dedans. Donc c'est le génie. Voilà, c'est le génie là. Le génie en maillon. Ok. Voilà. Mon garçon, Papa. prends le portefeuille magique tu me dis ce qu'il y a dedans. Ok. Ah, j'ai trouvé d'argent. Hein. Voilà. C'est ah. comme ça, ça se passe ici dans mon temple. Ok, je vais compter. Voilà, il faut, il faut compter ça, il faut oh. poser ça pour voir. Voilà, c'est l'argent. C'est l'argent, mon garçon. Ah, papa. Voilà, c'est comme ça, ça se passe ici. Vraiment, Amayo, maillot est fort. Tu beaucoup témoigner. Ok, papa. Voilà, arrivé dans ton pays, tu dis ça aux personnes qui sont dans le besoin. Ok. Voilà, que tu as trouvé le bonheur. Ok, merci, papa. Voilà, je ne fais pas seulement le portefeuille magique. Ok. Je fais le, la valise magique. Voilà. Toi, qui a qui a problème avec ton, ton, ton mari, je peux régler ça, il n'y a pas de problème. Toi qui as problème avec ta femme, je peux régler ça, je peux les faire revenir. Donc, ne vous inquiétez pas. Ok, tu dis ça aux personnes qui sont dans le besoin. Ok. Et de m'écrire directement sur WhatsApp ou appel direct. Voilà. Plus 229 63 93 21 46. Merci, que les bénédictions soient